سندھو سندھو دیش دیش آج بنے گا سندھ کل بنا تھا بنگلہ دیش آج بنے گا سندھو دیش کل بنا تھا بنگلہ دیش بشیر قریشی بشیر بلوچستان سے تو ہمیشہ آواز اٹھتی ہے کہ ہمیں ہمارا الگ دیش چاہیے اور ویسے بھی وہ الگ دیش تھا پاکستان نے اس کو اوکوپائی کیا تھا ابھی ٹائم میں گلگت بالٹستان کے اندر لوگ نعرے لگا رہے ہیں دھرنے دے رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے ہمیں بھارت کے ساتھ ملنا ہے اور پاکستان کی آرمی اپنے ہنٹر سے ان کو دبانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اب سندھ سے بھی آوازیں بلند ہونے لگی ہے تو جلدی ہی پاکستان کے تین ٹکڑے آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئی جائیں گے سندھی کلچر کا اور سندھی فریڈم موومنٹ کا سندھی آئیڈینٹی کا ایک بہت بڑا نام ہے جی ایم سعید تو انہوں نے یہ بولا ہے ڈائریکٹلی انہوں نے بول دیا ہے کہ جناب ایسا ہے کہ ہم پاکستان کو بلانگ نہیں کرتے we do not belong to Pakistan ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو اب یہ بات ہو رہی ہے سندھو دیش کی اور دھیرے پھر وہاں پہ اتارٹیز نے ایک سو section one forty four India میں لگتا ہے نا ون فورٹی فور یا پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ ایک ساتھ نہیں تو انہوں نے ون فورٹی فور لگا دیا اور جو لوگوں کو آس پاس بس لے جا رہی تھی دائیں بائیں ان کو روک دیا اور کافی کچھ لوگوں کو پرابلم ہونے لگی لیکن پاکستان کے بیچ میں یہ کوئی انگلینڈ امریکہ میں نہیں ہوا ہے پاکستان کے بیچ میں ہوا ہے یہ سندھ میں ہوا ہے جہاں پہ سندھی اکٹھا ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں سندھی اس ہوئے بولا کہ یار دیکھو we do not belong to Pakistan اور کئی سندھیوں سے میں بھی ٹچ میں ہوں وہ کہتے ہیں یار انہوں نے پتا ایک بات بڑی اچھی بولتے ہیں سندھی میں تو میں نے بولا اگر آپ پاکستانی نہیں ہے تو کس ملک کا حصہ حصہ کہہ ہیں بھارت کا ہے آپ کے نیشنل اینتھم میں نہیں لکھا پنجاب سندھ گجرات مراٹھا تو آپ کے جو راشٹر گان ہے آپ کا جو جنمن گن جو آپ لوگ گاتے ہیں آپ لوگ سلوٹ کرتے ہیں کچھ لوگ دل پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہیں کوئی پرنام کرتے ہیں کوئی سلوٹ کرتے ہیں کوئی سادھان میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ جو نیشنل اینتھم ہے بھارت کا اس میں لکھا ہے پنجاب سندھ گجرات مراٹھا جب اس میں لکھا ہے کہ پنجاب سندھ گجرات مراٹھا پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سے دیش کے ہیں وہ تو پاکستانیوں نے ہائی جیک کر رکھا بھی پارٹ آف انڈیا اور کئی لوگ مجھے بول چکے ہیں میں لنڈن گیا تھا وہاں پہ بھی کئی لوگوں نے مجھے بولا تھا جو سندھی ہیں اور یہ پاکستانی سندھیز جو زیادہ تر کراچی حیدرآباد سندھ میں رہتے ہیں کچھ کچھ ان لوگوں نے جو میرے جان پہچان کے ہیں سیٹ کہ we are we are Indians اور آپ آئیں اور ہماری پاکستانی فوج سے ہماری جان چھوڑا ہم لوگ پریشان ہیں ان لوگوں سے تو وہاں پہ یہ ایک ایموشن آ رہا ہے ٹھیک ہے جی پاکستان کی عوام پوری طریقے سے بھڑکی ہوئی ہے ان کو نہ تو پہلے آٹا مل رہا ہے گیس مل رہا نہ تیل مل رہا نہ چینی مل رہی نہ راشن مل رہا کچھ بھی نہیں مل رہا ایون پاکستان کے ایک منتری نے تو یہ تک کہہ دیا کہ پاکستان میں ایک ہزار روپے کلو دال ہونے والی ہے تو پاکستانی عوام پوری طریقے سے چکرا چکی ہے اوپر سے سندھو دیش کی آوازیں اور بلند ہو رہی ہے تو چلتے ہیں پاکستان اور دیکھتے ہیں ان پاکستانیوں کے دکھڑے کہ اس ٹائم پاکستان میں فوڈ کرائسس بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پہلے بلوچستان پھر گلگت ابھی سندھ میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ہمارے بیسک رائٹس نہیں دے سکتے تو سندھو دیش ہمیں علیحدہ کر دیں مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا دیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کچھ لوگ یہ جو کہہ جی، ہیں جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع کے لیے مجھے چنا لیکن یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ آپ نے صرف اور صرف بنگلہ دیش اسی لیے علیحدہ کروایا تھا ہم سے کہ ہم نے ان کے رائٹس بھی ان کو نہیں تھے دیے کیا بات یہ بات ہے اگر آپ نے رائٹس صوبوں کو اپنے نہیں دینے یا ان کے ساتھ ہم نے حسن سلوک اچھا نہیں کرنا تو آٹومیٹیکلی بات ہے کہ لوگ اپنے حق مانگیں گے آپ یقین کریں کہ سندھ میں صرف اور صرف پانی اس لیے نہیں نکالا جا رہا کہ ہمیں کہیں سے فنڈنگ آنی ہے وہ ہماری فنڈنگ نہ رک جائے ابھی تک سندھ میں ٹوٹل پانی وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ ان کا دل نہیں کرتا کہ پانی نکالے کیونکہ پانی نکال دیا والے پانی کی بات اچھا۔ آپ نے یہ فنڈنگ تو برحال بہت زیادہ آئی ہے ایسی ایسی جگہوں سے ہے جہاں سے ہم بائی جی، کو کوئی ریلیشن نہیں چاہتے فرانس کو بائی اور فنڈنگ وہاں سے لے لیا یہ سب تو وہ کہاں لگی بھائی جان مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج تک بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو کے اس کا ایک ٹکا ایک سو چوہتر روپئے کا ہے انڈیا کا روپیہ جو ایک روپے کے دو ملتے دو سو چوہتر روپے کے ہے اگر یہ ترتیب سے لگتے پیسے یا ترتیب سے ہم لگاتے پیسے اور اس کو ہم یہاں سے ٹرانسفر نہ کرتے تو اللہ کے فضل سے آج انڈیا کا روپیہ ہمارے روپے کے مطابق آٹھ آنے کا ہوتا ایسے کیسے گا نائنٹین سیونٹی ون میں جب بنگلہ دیش پارٹ کی پارٹیشن ہوئی تھی ہمارے سے وہ الگ ہوا تھا ہم نے کیا الزام لگایا تھا کیا مطلب اپنا وہ رکھا تھا کس وجہ سے الگ ہوا ہے یار میں نے آج شیخ مجیب الرحمان کو پڑھا اور آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ ساری زندگی ہم شیخ مجیب الرحمان کو غردار غدار غدار کہتے رہے ہیں حالانکہ محب وطن تھا غدار نہیں تھا اس کو اس کا حقوق دے دیا جاتا اور اس کو جتنی ووٹوں کی تناسب یا اس کی جتنی سیٹیں تھیں اس کو دے دیا جاتا نہ وہ علیحدہ ہوتا نہ یہ ہمارے حالات ہوتے لیکن ہمیں تو اپنا یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ غدار تھے وہ علیحدہ ہو گئے لیکن ساتھ یہ بتایا جاتا ہے انڈیا نے انوالومنٹ کر دی انڈیا نے یہ کر دیا سازش کر دی اس وجہ سے علیحدہ ہوا اب اگر کل کو گلگت بلتستان کل کو بلوچستان کل کو سندھ اللہ نہ کرے اس طرح کی سچویشن دوبارہ بنتی ہے تو پھر ہم بجائے اپنی غلطی دیکھنے کے یہ کہہ دیں گے کہ دوبارہ انڈیا نے کیا بھائی جان میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کے جو حقوق ہیں اس کو آپ ڈیلیور کریں آپ جب ڈیلیور نہیں کریں گے آپ میرے حقوق حقوق سلب کرنے کی کوشش کریں گے تو میں نے تو اپنے حقوق مانگنے ہیں جب نہیں مانگنی گھر سے بھائی سے بھائی بھی اسی طرح اسی لیے علیحدہ ہوتا ہے کہ اس کے حقوق کو سلب کرتا ہے دوسرا بھائی تو وہ کہتا ہے میری تقسیم کریں ہاں اسی طرح یہ ملک کی کے حالات ہیں کہ آپ سارا کچھ اپنے پاس رکھتے جا رہے ہیں کسی کو ڈیلیور نہیں کرتے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کانی وانڈ پائی دی ہے جی، کانی وانڈ کو ختم جیسے پنجاب میں کچھ زیادہ دے دیا بلوچستان میں کچھ کام دے دیا بلوچستان میں جب کچھ ایسا ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ راہ کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں انہوں نے کروایا سندھ میں کون کروا رہا ہے بھائی جان سندھ میں میں آپ کو ایک واضح کر دوں یہ خود ساختہ سارا کچھ کروایا جا رہا ہے ہر بندہ محب وطن ہے ہر بندہ اپنے کر بھائی جانے کروا کون رہا ہے اس کو بتانے کی عوام کو ضرورت نہیں عوام میں اتنی اویئرنیس ہے کہ عوام کو پتہ ہی کون کروا کون کروا رہا ہے مجھے بتا دیں یہی چلیں بتا دیں کنٹری پاکستان کے اندر سے ہی لوگ کروا رہے ہیں یا باہر سے لوگ کروا کوئی باہر سے نہیں کرواتے جب اپنا گھر مضبوط ہونا باہر سے کچھ کوئی نہیں کر سکتا آپ اپنے گھر کو مضبوط کریں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا جی دیکھیں ہم شروع سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہاں اس کے پیچھے انڈیا ہوتا ہے یا کبھی یہودی ہوتے ہیں کبھی کوئی ہوتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ بھائی اگر آپ کا گھر سٹرانگ ہوگا تو آپ کہیں کو کچھ آپ کا نقصان چاہ کے بھی نہیں کر بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کی طرف دھیان دے جنہوں نے اپنی فیملی کو سٹرونگ رکھا جنہوں نے اپنی فیملی کا دھیان رکھا جنہوں نے تقسیم ہر بیٹے کی ہر بیٹی کو ترتیب سے دی ہے وہ فیملی سے میں نے کبھی ہوتے ہوئے اچھا۔ نیچے جاتی نہیں میں سے لے کے اب تک اگر بات کریں ہمارے سے بنگلہ دیش لیدا ہو گیا انڈیا کی بات کریں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی مطلب ان کی ہماری اور ان کی سیپریشن ہوئی تھی تب سے لے کے اب تک ان کا کوئی نہیں ایسا چیز نظر آئی دیکھنے میں حالانکہ ان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سٹیٹس ہیں لیکن وہ یونائٹیڈ ہیں کیا وجہ ہے اس کی وجہ ان کی گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ان کی جو ہے نا ہر شہری کو ہر صوبے کو ہر جگہ وہ تقسیم بہتر ہے ان کی اور دوسری بات ہے کہ ان کی گورنمنٹ امیر ہے عوام غریب ہیں اور گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ میں کبھی آپ یہ منی لانڈرنگ سن سن کے ہمارے کام کان پک گئے ہیں وہاں منی لانڈرنگ نہیں ہوتی کرپشن بھی ہوتی ہوگی ہے لیکن ملک میں رہتی ہے منی اچھا۔ لانڈرنگ بھی ہوتی ہوگی سوئٹزرلینڈ میں اگر بات کیجئے ان کی ایک دو میں نے مووی بھی ناک آؤٹ کے نام سے ہے وہ منی لانڈرنگ تو وہاں پہ بھی ہوتی ہے لیکن شاید انہوں نے مینج کر لیا کنٹرول کر لیا انہوں نے بھائی جان ہمارے منی لانڈرنگ ہوتی ہے ہم کسی چھوٹا سیاستدان بڑے سیاستدان کو الزام لگاتا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کرتا کہ اس کو پکڑ لے ہاں، ہاں۔ اس کو اس کا ٹرائل کرے وہ کہتا ہے میرا حصہ دے دے ہاں وہ اپنا ہی سب مانگ لیتا ہے وہاں پہ جو پکڑا جاتا ہے اس کی لالو پرشاد یادف چارہ گھٹالہ میں پکڑا گیا تھا چارہ گھٹالہ یہ یہ چارہ گھٹالہ تھا ایک اچھا۔ پٹھے نہیں ڈالتے یہ جانوروں کو اس میں بعد میں اسی شخص نے انڈیا کی ریلوے کو اتنا مضبوط کیا اور انڈر گراؤنڈ ٹرین اسی شخص نے چلائیا وہ جاہل ان پڑھ گوار قسم کا بندہ اگر انڈیا کی ریلوے کو اتنا مضبوط کر گیا ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے تو اس ملک کا بیڑا گرک کیا ان پڑھ نے تو کیا ہی نہیں جاہل ان پڑھ گوار تو ہے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ موڈی صاحب کو بھی ہم یہی کہتے تھے آپ دیکھیں ان کے ہوتے ہوئے کہاں انڈیا چلا گیا پھر ہم بعد میں ہمارا اپنی بات کو میری بات کو انڈوز کرے کہ ان پڑھ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ مطلب لیکن اپنے ملک سے سنسیئر ہے ہمارے پڑھے لکھوں نے تباہ کیا ہمارے یہ ریڈی والا تو دیہڑی لگا کے جاتا ہے وہ ریڈی والا لیکن ہمارے کسی بندے نے اس کو تباہ تو نہیں کیا یہی چیز ہے بہتری کیسے آ سکتی ہے لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کیسے ہم دیکھیں ہمیشہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اپنے گھر کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں بائی جان سمپل از دیٹ کہ کرپشن کو کنٹرول کر لیں آپ کا ہر ادارہ کرپٹ ہے میں لنک اداروں سے مجھے پتہ ہے یہ چھوٹے سے لے کے ایک طے بزاری کا افسر سے لے کے آپ کے اوپر تک قسم خدا کی اٹھا کے کہتا ہوں ہر بندہ کرپٹ ہے میں باہر نکلا یہ گورنمنٹ امپلائے ہیں یہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ امپلائے ہے مطلب ان سے زیادہ شاید بہتر کوئی نہ جانتا ہوگا بہتری کی آپ نے بولا نا کرپشن ختم ہو جائے اس کے علاوہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اصل ایشوز کی طرف بھی نہیں لے کے جایا جاتا ہمیں ابھی تک وہ غربت غربت پہ رکھا ہے دنیا ٹیکنالوجی دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے سر آپ جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیز چیزیں ایکسپورٹ کرنی آپ نے آئی ٹی میں آنا ہے آپ نے گاڑیوں میں آنا ہے آپ نے بڑی چیزوں کی ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ کے حالات بدلنے ہیں آپ مجھے بتائیں افغانستان جیسا ملک بھی میں نے ڈرائی فروٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کوئی وہ فروٹ ایکسپورٹ کرو سرجیکل انسٹرومنٹ ایکسپورٹ کرو یہ کھیلوں کا سامان ایکسپورٹ کرو یہ فروٹ سے یہ سکھ ہماری بہت ہم نے آئی ٹی میں آنا ہے ہم نے ایک لیپ ٹاپ جو دو ڈھائی لاکھ روپے کا ایکسپورٹ ہوتا ہے اس میں آنا ہے ہم نے لاکھوں روپے کی گاڑیوں میں آنا ہے ہم نے بڑی ایکسپورٹ میں آنا ہے موبائل فون میں آنا ہے تبھی ہمارے حالات بدل رہے آپ ڈرائی فروٹ فروٹ اور سپورٹس گڈ سرجیکل چھوٹی چھوٹی آئٹموں سے ہمارے حالات نہیں بدل رہے ٹھیک ہو گیا دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو اگر اگر کسی بھی کنٹری کو آگے بڑھنا ہے تو ٹیکنالوجی کو ضرور فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے یا نہیں لاسٹ میں یہ بتا دیں آپ کے ایز اے پاکستانی میں کہہ رہا ہوں ہمیں بنگلہ دیش سے سیکھنا چاہیے انڈیا تو ایک ملک ہے نا ہم بنگلہ دیش سے سیکھنا چاہیے وہ آپ ادھر سے پانی گراتے تھے آپ یقین کرو بنگلہ دیش میں جاتا تھا انہوں نے اپنے آپ اس کی ایکسپورٹ دیکھ لیں آپ اس کی شرٹ کو ہاتھ لگائیں دنیا کے جو ویل نون برینڈ ہیں نائکی وہ یہ جتنے بھی جتنے بڑے برانڈ آپ تفصیل وہ سارے بنگلہ دیش سے بن کے جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں شرم کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ بنگالی جن کو ہم تیسرے درجے کا شہری کہتے تھے وہ ترقی کر گیا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے تھے انہیں تیسرے درجے کا یعنی زیادتی ہم کرتے تھے اوورال آپ کی بات نہیں کر رہا اوورال آپ پنجاب کی بات کریں پنجابیوں کی بات کریں تو وہ نائنٹین سیونٹی ون تک انہیں کبھی یہی شاید سمجھتے تھے جو ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے پتا چلتا ہے کہ بھائی ہم انہیں رائٹ نہیں تھے دیتے یہ سمجھتے تھے وہ ہمارے سے نچلے طبقے میں ہیں بہت زیادتی کی ہے ان کے ساتھ ہم نے بہت زیادتی کی ہے ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے ان کو نیچلے درجے کا آج وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ نیشن ہوتی ہے آپ نے جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی آپ نے جب تک اپنے اداروں میں سزائیں نہیں رکھنی آپ نے جب تک اپنے یہ منی لوٹر منی لانڈر کو ان کو نہیں پکڑنا ملک کو آپ کسی ڈگر پہ کبھی نہیں چلا سکتے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں ایک بالٹی میں چھوٹے چھوٹے چھید کر کے اوپر سے ٹوٹی کھول دیں نیچے سے پانی نکلتا ہو تو آپ تصور کرے کہ یہ بھرے گی اس نے نہیں بھرنا را میں ہاتھ جوڑ کے یہ دیکھیں کہ میں خواہ جوڑ سے کہ آپ کی آپ سے اپیل کرتا ہوں اپنے اداروں کو درست کرے اکاؤنٹیبلٹی لائے اپنی عدالتوں کو ٹھیک کرے اپنی جتنے ادارے ہیں جتنے پڑھے لکھے بابو ٹائیوں لگانے والے غریب کا مار کھا رہے ہیں ان کو درست کریں اور بہت دن کے بعد کوئی سمجھدار پاکستانی سننے کو موقع ملا کہ جس میں تھوڑی سی دو پیسے کی عقل ہے اس کے لیے میں نے بیچ میں ڈسٹرب بھی نہیں کیا مجھے لگا چلنے دو کنٹینیو چلنے دو چلنے دو چلنے دو لیکن بھائی صاحب نے جو بھی باتیں کہی کچھ ایک کو چھوڑ دے تو آلموسٹ سب پرفیکٹ کی چاہے وہاں کا پی ایم کوئی بھی ہو لیکن رول کرتی ہے پاکستان پاکستان کی آرمی پاکستان کی آرمی نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں چوائے تو بھیا اکتر میں دو ہو پانچ بن جاؤ گے پھر مت بولنا کہ بنٹی ایسے بولتا ہے تو میرے پاکستانی بھائی مجھے گالے دے کے جاتے تو بھائی میں کہاں غلط ہوں تم خود کی تو حرکتیں سدھار لو سمجھ رہے ہو اب نمبر ہے آپ کا اب آپ بتائیے کہ پاکستان کے کتنے ٹکڑے ہونے ہیں اور کتنے دن میں ہو جائیں گے کمنٹ سیکشن کے راجا آپ ہی ہو آپ ہی کے لیے ہوتا ہے آپ ہی وہاں کے سروے سروا ہو تو اپنی چھاپ چھوڑ دو اور ٹارگیٹ رکھتے ہیں بارہ ہزار لائک کا کروا دیجیے آپ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا آج کے لیے پاک میڈیا سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جے ہند وندے ماترم جے شری رام جے شری رام جے شری رام